Thank you. メン日清のスタミナラーメンですスタミナ系はね大好きなんであとこれニンニクネギありますんでねある程度食べ進んでから入れていきたいと思いますそれでは肉野菜マシマシの自作ラーメンいきます これはタケノですし違うな全然違うし します北海道の友人はしますっていうのをもうネギも入れちゃえわあこぼれたなんということだな、 忘れてたいつも忘れてたよね後半はもはい、美味しくいただきます。うまいな、俺。くっさいけどね。 卵を買おうと思ったんですよそしたらね知らないおばあさんが「これいくら?」とか聞いてくるんですよね店員でもないんですよ僕はこれいくらか値段も確かに張ってないなと思って「180円ぐらいじゃないですか?」って言ったら店員さんが取り終わっておばあさんが「これいくら?」とか言ったら「値札上ありますよ」って上見たら値札が全部かかって そういうふうに喋りかけやすいのかね全市返すうめえわこれ今日本当はねいくら入れようと思ってたんですよ いつも手のひらぐらいのでかいキクが安いなで売ってるとこがあるんで見に行ったんですけどね今日は出してなかったですねだから今日は聞くわけないです代わりに春菊を買ってきました もう数年前になるかな。ある日は、会社さんに声かけられて、外国人の人ね、優勝補給に行きたいんだと。英語で話しかけてきたんです。英語ですよ。俺、英語なんてそんな、全然出して、ね。思わず広報ブロックって言いそうになりましたけどね果たして砕けろって ーストレート、セカンドトライビス、なんだっけ、そこに信号機があると、そこを右に行きなさいって教えたら、サンキューとか言って切ったんですけどね、簡単な英会話だったんで、なんとか話しましたけどね。年明けにはね、多分東京行くと思うんですよ。まあ、上の界隈になると思うんですけどね。 あの辺は割と一人で食べ歩きしてたから、スタミナ丼とかで天下一品がどうになるかとか、あと大統領ね、実際の。その辺はわかるんですよ。アメ横はね。ちょっと楽しみにしてます。 小学生になればね甥っ子とか姪っ子が帰ってくるんですよだからお年玉もね大将長くはいるんですけどもねこればっかりはね楽しみにしてくるからあげないといけないなと思ってるんですよね 今年一年も早かったですねなんかあっという間に過ぎちゃったみたいでこの間ね動画で大田和彦さんの居酒屋巡りみたいなのがあったんで見てたら奈良県で春鹿という日本酒が作られてるんですけどもその名前を取って春鹿という映画会があるんですよ 昭和9年の建物を改造して居酒屋にしてるんですよねやっぱ料理はすごいわ白魚の天ぷらはねめっちゃうまそうですよ 奈良では春鹿というお酒がね作られてるんですけどすごい辛口のお酒なんですよねうまいんですよこれがまたね一度その店に行ってみたいなとは思ってるんですけどもこのラーメン2玉なんですけどボリュームあるわ 山ほど入ってるしキムチも入ってるから最初すごい匂いだよなやっぱこういうスタミナ系の料理が好きですね東京のねスタミナ丼も一有名なんですけど雨を起こした時にスタ丼を寄ったんですけど ご飯にふさきし、のニンニク効いたようなやつが蒸してあって美味しかったですねとにかく東京にってびっくりするのは朝の9時頃からの居酒屋がやっていてもう満員とかね田舎では信じられない光景を見れるわけなんですよ 東京に出てきた人こそが物乞いさんっていうのも分かるような気がしますね大阪市はね似たような店がいっぱいあるんですけどやっぱり、ね、花の都大東京ですよね花の都大東京って立ち上げて並ぶ強さもねまあそれで報道されたわけなんですけども くすごいパワーが私でそうああ クがこんなに臭かったら夜寝てる前に空気清浄機を置かれそうな感じあうまああ 潜伏警察さんだから、まあ、大丈夫だよねたまにはねたまにはじゃねえわ先週2回天下一品のラーメン食べちゃった汁まで全部飲んじゃったでもうまいもんはういですよね 風邪もひかないインフルエンザにもかからない素晴らしい体力が出来上がりましたというわけで今日も玉置の飯動画ご覧くださいましてありがとうございますそれではまた次の動画をお楽しみにごちそうさまでした